और ये मरीज पागल हो गए हैं डॉक्टर पागल डॉक्टर साहब पागल भाई यहाँ सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ये मुस्कान के आशिक मिल गए हमें मुस्कान के आशिक भाई कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो गए और जैसे कि आज आप देख रहे हो हम आए हैं पटीकरा के पुल पे और आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ जो हमारे चैनल के ओनर है ना आज उनके घर में ना पानी ख़त्म हो गया था सुबह उन्होंने टंकी नहीं बड़ी जैसे पानी टंकी कारण आज नहाने आए हैं यहाँ पे और ये है पापी पापी हेलो से आए और ये लव <laughs> और एक हमारा उस साइड वो खड़ा हुआ है लेखराज लेखराज हाय और आज पानी का भाव बहुत तेज है भाई पापी उस दिन का क्या हुआ जो आज यहाँ आ रहे हैं तो आज क्या हुआ घर पे जो आप, आपको यहाँ आना पड़ रहा है <laughs> तो भाई ये पटेगरा की नहर है आपको बता दूं एटा और पाड़म के बीच में है ये नहर और पानी का भाव काफी बहुत तेज है आगे आपके एक्सीडेंट दिखाता हूँ एक मिनट आगे की साइड दिखाता हूँ चल के आगे चल के दिखाता हूँ आपको पानी कितना तेज है यहाँ भाई मेरी तो मेरी तो फट रही है बुरी तरह मैं तो जाने सर ये सुखावत के लिए रोड जा रही है और ये एटा के लिए और ये नहर का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 हो गए हैं डॉक्टर पागल डॉक्टर साहब पागल अभी देखिए बनाया भाई यहाँ सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ये मुस्कान के आशिक मिल गए हमें मुस्कान के आशिक भाई भाई क्या हो गया भाई You know me, I only a past I'm lonely, but damn, I'm going to yeah